छोड़ेंगे धीरे से बिल्कुल हल्के से ब्रेथ आउट करेंगे अब सीधा हो जाएंगे वैसे इजी प्राप्त वजन डाल डाल के ये टांग टेढ़ी हो गई है हम्म। है ना ये टांग हल्की है बहुत कम है बट ये घुटना आर्थराइटिक हो चुका है हम्म। क्योंकि चौड़ाई भी बढ़ चुकी हाँ, है तो प्रॉपर तो है और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं समझे सर के हाई आर्च हैं हाई आर्च की वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है अगर हाई आर्च आप स्टार्टिंग में ठीक ना करें तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है ये भी टाइट है हर जॉइंट अपने आप में टाइट हम्म। हो गया है छोड़ देंगे ओके बस आ जाइए आराम से उठिए सपोर्ट चाहिए आपको नहीं